ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಅಲಸಂಡೆಯ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲಸಂಡೆಯ ಪಲ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಅಲಸಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಯ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಎಳತೆಳತ್ತು ಅಲಸಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೀಗ ಅಲಸಂಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಹೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊರದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಮೆಣಸು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೆಣಸು ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಸಿಡಿದಾಗುವಾಗ ಬೇಸು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದಿಟ್ಟಂತಹ ಹೋಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಹೋಳೆಲ್ಲ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕಿನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರಲಿ ಆಗ ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇರು ಬೀಜವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಲ್ಯ ಈಗಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡೀಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲಸಂಡೆ ಹೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೀಗ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಪಲ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗೆದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದೀಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಹಸಿ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ